you 力を合わせて頑張ろう 転送します このかな13番 私は平気。痛いとこない。私は平気。痛いとこない。